Jau beveik naktis, vyras taip neplanuotai, taip iš darbo, biškai pasivėlinės, taip grįžta, biškai, žinai, taip. Galvoja, blėt, padarysiu žmonai, kai staigmeną gėlę nusipirko, vis tiek, nu, man čia, kad nepistų, brano. Atsirakino tyliai duris, blėt, čia koridorium praėjo, į kambarį žiūri, blėt, šviesa dega. Tuh, tuh, tuh, atsidaro tas duris, blėt, mėgamojo, tu nahu žiūri, kurva keturios kojos, blėt, kyšo iš panklodės. Uh, jūs kurvos, blėt, spinta atsidarė čia vietoj, tik beisbolkė. Nes, nes, kurva, ba, da, pat, Та, visas kūras, suprakaitavęs, pėderastai kū. Tenkė tą beisbolkę, nahui, krūvina kūra visur kraujai, ble. Galvoju, nahui, reikia atsiger, grįšiu, dabaigsiu kūrą. Nupizina į virtuvę, ble, tu nahui, žiūri, žmona sėdi žurnalą varto. Tas, ble, visas kaip čia, ble. Žmona, o, brangus, jis grįžai, negirdėjau, sako, klausyk tavo tėvai atvažiavo pas mus, sako, pernakvo, tai aš juos į mūsų atlovą suguldžiau, sako, tikiuosi pasisveikinai.